thought though With all the twin check بلا ياو ياو نخليك تربي ما نلقاه بلا ما ديرني في بالك حيت كنعطيك للشردة عايشين في العالم تشالج وسط بورنو اكس اكس خدو هما الوسام كيمثلو دور دونتي فريز الراب اليوم وصل روابا ما وصلوش العكوزات مورا الدار سميت صندو ما يحملوش لبلك جوج روابا عرف في الغيب كاين الداق راه بحالكم اللي مخليني في الليركس سلاق بانش ديالك خاصو بانش باش يتقال الراب ديالك خاصو ليركس باش يتقال انت يا رابر ما كاينش كيف موطو بكان الصندو راه الفوق واخا تخشو في الميزان لسانك طويل على ديال جمر صوفي لا ميمورا الدار على غفلة جيكم تسونامي كرابي كاتب ريد كيف الاسكا كاتحقد ودنيك شطحو معايا الصالصة الراب ايز جيم ونتايا فيه غديمو عندك تقارن بيا وانت برد من سكيمو عندك تكلاشي غنجاوبك نضملك مارشي السواق المغربي خدو سبيشا كاتشي ما تقولش ليا السواق الباك اللي كنتي ساكن غير ما باك ما تبداهاش من الفوق لا كان لتحت كيقولوا كان كنربي على الزنقه لينا البوز زرقاء مورا الدار الدقه حنايا شعب المرقه روابا مورا لافي سنان قصح على المقده ولا عاشو الواقع غتشوف عندهم سنان شده قبل ما تجي تبحر عفاك جاي كشاور كتجيو في ايطا بحال شي ماتش مع بيكن باور كترابي مرحبا بيك في الكاميرا الخافي كيفاش بغيتي الريسبكت والكاريير عندك طافي جمعنا ودا صندو عمرو يقول باك الراب معنا قلبي قاليه راه ما فاكش ضلكات نقطة مني دوشي قمقوم طرقا طرقا كيتحبسو كيف سكاك مفهم البون في الراب ما عنديش لامات داكشي علاش الراب ديالك ساطة بسطر حلو في الفراش في الجيم طاصح قدام ويمشي كان حنان ما طلعتش كيف ما بغاتش خرج عليا داك الشوان بوزي كيلميني انا ما نتعرفش بيهم نتعرف بك لك انت راجل اما لا غقليهم هاد المدينة كنتي شومبر بلا ماتيريال حيت صاندو بالسيف ما طبقو ديس اندستريال قسمو اللي بغيتو غرب بيك برا مكان تعرف بحد خلي جيبك سيلو حمارة ما عنديش ما تناقش بالسيفي والبيلو كيفاش ريسبكتيك وانت مساوي حتى كيلو كيفاش بغيتي القانون والراب ماشي برو فاقلك باغي البانو الحس كيف جرو من القوش اللي من حسن دو فضالة وين شبان انسبريشن غنشارجيك كيف قالو بينا ما ديرش فيها كامع واخا تكون ما غتبانش اليوم اخوشي باين البارح كان غير تشاش جيب شي لابين خرج البوم كل ست شهور مره ليريكس عندي بشيط لكن قدامي قدام رجع لورا بخير تزيد تحقد حيت نفسي كتزيد تقوادة عادي تشدد حيت صندومة منوش عدادة مكيد راسي براسي حيت مع راسي مشان تشاقة ما طامع في والو سول سليم باش تشاقة عرفت راسي درت فوط حيت طيحت براسي ما عندي ستوب فك الراب المقرر مدراسي السوف الهاد نتقاضى حيت كتا ما عندنا دوية قرينا معاكم عمل حشيش كتبنا قلنا حياتنا مضوية كنجيبوها برقنا تا نشفو في الشريان كلشي معاكم طلع كنوصلو بالكميان قرينا معاهم فلو بغاونا نطلعوها ادال ما تفرحش الباسي ديالك لحو في المستقبل خاصنا غير كاميرون نبانو كاملين بورنو ستار ولاد لقاو في هاد البلاد كيزيدو لينا فايف ستار عايشين في العالم الثالث باغي تبان بنيولو شحال من واحد غلط في الراب كي صحابو كاسكيطا نيويورك الدولة بغات لا فن صاحبي ما بغاتش الفن كون طلعت سيزونة كان يكون احسن حياتي ماشي جيم حياتك ماشي فيلم حياتنا بنحق الغط لاكوش او الليمن مكرهتش عمري يرجع حيت قدامي غا الهلاك سلاك نطلب السلاك حيت كتر علي لي محاك بلاني فاق حنا في مروك وماشي ليو سي بري ديال البطولة ماشي سيريا صغار كبروا مع تشواركا ماشي كارتوني ميتوار الفاك مبغاوش الكلون باغي نفيلم فيه الفاك المغرب واقع مور ولادو طوف في التشويدة جابوها بدراع ماشي بفيتامين مفيدة المغرب فرق كراوة وسولو دانيالا بلاد الزوادي العاقة شحل اي بريالة واش الراب اني كل يوم لي كاين ساندو